Γεια σου, Φέδρα. Γεια σου, Πάολα. Σου άρεσε η ταινία. Ήταν πάρα πολύ ωραία και έφερε και πολλά μηνύματα. Τι είπε αυτό ότι αντιπροσωπεύει το παντοπολείο. Το παντοπολείο αντιπροσωπεύει το διαδίκτυο. Τι μήνυμα μεταφέρει αυτή η ταινία. Η ταινία αυτή θέλει να θίξει το ζήτημα ε, της ασφάλειας που πρέπει να έχουμε στο διαδίκτυο και το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε με τι επιλογές που κάνουμε, αυτά που ψάχνουμε, με ποιου μιλάμε και τα στοιχεία που δίνουμε γιατί πάντα υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος να, εκθέσουμε τον εαυτό μας. Ευχαριστώ.